今日やってたやつは OSS の開発に参加したことない人も参加したことある人になるための時間でしたでやったのは実際に開発に参加するやり方を1個だけおすめられる方でそれ実際やってみて、えーと、と動かしてフィードバックするっていうところまでやりましたでポイント今日のポイントは常になんかこうやることをちょいちょいちょいちょいメモしていたことを ですでこうすることによってあの、ね、自分普段やってた時だとスルーしちゃうようなフィードバックするポイントがなんとかで詰まったとかみたいなのも気づくきっかけになったと思いますで慣れてくるとそういうメモをさなくてもあこれはな直しちゃう方がいいなフィードバックした方がいいなっていうのが自然と気づけるようになると思うんですけれどもあのそういうのやったことないと多分あんまり気づけないと思うのでこういう記録残して誰かから ってであそういえばそうですねみたいな気づけるっていうのはいいんじゃないかなと思ってこのやり方をやってますで今まではこうなんかうまくいかなかったら文句言うみたいな感じで終わったりなんか本ねなんかツイッターに愚痴って終わりみたいな、まあ、そうじゃなくてあこれは直さないとなって思う人が増えると嬉しいなと私は思ってこれやってるんですよなので皆さんも今日この まったなとかもやっとしたなみたいなところをフィードバップしたと思うんですけれどもそういう時に、えーと、と愚痴って終わりじゃないやり方の一つとしてこういうのこれから取り入れてもらえると私は嬉しいと思う嬉しいですで、まあ、そうすると他の人も同じ問題でつまずくこと少なくなりますしあと今日楽しんでくださいって言ってこうやってもらって実際何人か聞いて てもらったんですけどもその多分文句言ってるより楽しいと思うので <laughs> あのぜひ考え方を改めてってこういう考え方もあるしそんなに悪いことじゃないんだなっていうのを今日感じたならこれからもやっていってほしいなと私は思いますでそこはまあ今日やったと思うので大丈夫だと思います今日やったことをぜひ目も見ればそのメンターからのフィードバックとかも思い出せると思う のでそういうのを活用してこれからやっていってくださいであと説明してなかったんですけども気づいてほしかったこれ説明してなかったんですけどもあの今日なんかコード書いてなんか直してやったっていう人も何人かはいると思うんですけどもそうじゃないフィードバックの仕方の方が多かったと思うんですねでそういうのもありなんですよとかそういうのも大事なんですよっていうのを気づいてほしかったんですよ こうが参加するっていうともバリバリこう書いて参加してどうこうして僕にはできないみたいな感じのイメージを持つことが多いと思うんですけれどもそういうのばっかりじゃないんですよね。そういうのももちろんあって大事なんだけどもあの初心者目線っていうんですかねあの知らない人目線っていうのも大事なんですよっていうのを感じてほしかったです。 あんまできないけど彼やったことないっていう人も多かったんですけどもその人でもこうフィードバックができてそれ役に立つっていうのを体験してあの例えばリードミーのことを考えてもリードミーって開発してる人が書くんですよその人はすごく知ってるわけですねあの自分作ったやつとかだったりするのででもリードミーで読む人って初心者なんですよリードミーを初めて読む人も書いてるのでなので 自分がもうなってしまったこのピュアな気持ちを思い出しながら書くわけなのでどうしてもズレが出りましなんですよねこれ知ってるだろうみたいな思っちゃって省略したとかあの自分はこれ知ってるからもう書かないとかみたいなとかでも初心者から見らこれ技術ないからわからないみたいなことも十分ありえるんですけどもそういう時って初心者目線とかでフィードバックもらうことによってあこういうのないとつまずく人が多いんだなじゃあそうみたいな なるのであの初心者だからとかあまり詳しくないからできることもあるっていうのをあの気づいてほしかった体験してほしかったので今今の段階になって出してるみたいなで実際やってみて怒られた人で多分興味ないと思うので大丈夫です <laughs> なので明日からもぜひ今日やったみたいなやり方でまずやってみてくださいで慣れてきたらまた自分のやりやすいやり方 作るのね、それはそれで、やり方でやっていくといいと思います。で、えーと、怒られるみたいな話もあったんですけども、大体1回失敗しただけだと怒られないです。何回も同じことやるとさすがにまたかみたいな気持ちにはなられることもあるんですけどもあのなんですかね直してうまくいけばそれでそっちを評価してもらえることが多い世界なのであの一回うまくいかなかった からといって辞めるんじゃなくてじゃあここ直したら次もっとうくなるなとかあとは完璧じゃないと週出せないとかブレイクス出せないみたいなのがなくてそうじゃなくてもここはまだ不完全なんだけどみたいなのを書いてもいいのでで出してフィードバック持ってまたよくするみたいなのも全然ありだしそっちの方がより現実的なのでそういうやり方もあの出会っていってほしいなと思います。なので 止らず開発楽しんでいってくれる人がいるといいなと思って東京の方だとこれで一歩踏み出した人が日本用のファンか踏み出さないっていうのも課題としてあるんですけれども大阪の方だとこれスタートなのであのこれでゴールじゃなくて一歩目踏み出してスタートなのであのこれからも2歩目3歩目とあの開発参加する人が増えるといいなと思ってます。